Oh, oh. Il est 4 heures du mat. Je me réveille seul sur le parking des Tourades. L'Axantia est détruite, ruinée. J'ai la baguette ouverte. Et je sais même plus combien de cocktails j'ai bu la nuit dernière. 4, 3, 2, 1. Partez. Je pars vers l'inconnu, à la recherche de Sandy. Sandy, un visage angélique des bras comme mes mollets. Toi, Sandy, équilibriste de l'amour, funambule du sexe, cauchemar erratique qui me hante. Un buffet à volonté pour ma courte paille. Tu as mis le cul dans mon voyage culinaire. Sandy, tu m'as fait mal. day, making plans, staying down. you can, is to enjoy the moment From the basement Outside is just the